Oh là là, tous les cadeaux, ben voilà, c'est Noël, c'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça Attends, ah, ah oui, c'est que je te Non, mais c'est Minecraft qui voulait. Non. C'est Minecraft. Il m'a dit Minecraft. Mais non, papa, c'est Minecraft. Mais où t'as trouvé ça C'est pas possible. Mais non, c'est pas pareil, c'est un jeu vidéo, Minecraft. C'est pour les gamins. C'est pas possible.